Sorpresa en las aguas del Algarve, Portugal. Un tiburón cobra, una de las especies de tiburones más antiguas del mundo y considerada extinta, ha sido capturada a 700 metros de profundidad, confirma el Instituto Portugués del Mar y de la Atmósfera, IPMA. Fue capturada durante un embarque en el marco del proyecto Minou, una iniciativa que tiene como objetivo la minimización de las capturas no deseadas en las pesquerías europeas. La búsqueda desarrollada ahora en Algarve se realizó el pasado mes de agosto, aunque el citado organismo solo ha confirmado la noticia esta semana, después de los oportunos análisis y comprobaciones. Esta especie recibe este nombre porque su cabeza es muy similar a la de una serpiente. Los tiburones cobra poblaban los mares del planeta hace más de 80 millones de años. Así que es bastante viejo en términos evolutivos. Ciertamente está en la Tierra antes que el hombre este tiburón pertenece a la única especie sobreviviente de una familia de tiburones en la que todas las demás se extinguieron. En su época de esplendor, el tiburón cobra nadaba en una amplísima franja atlántica, de Noruega a Canarias, pasando por Escocia, Galicia, Azores o Madeira. Sin embargo, también fue avistado en otras zonas, como por ejemplo Australia, Nueva Zelanda o Japón. Precisamente, fue en aguas del Algarve portugués donde se avistó un ejemplar de este tipo en 2016. Hacía más de un año de la anterior captura, ocurrida muy lejos, en la región australiana de Victoria. Antes de estos dos antecedentes, no se habían tenido noticias del tiburón cobra desde una década atrás, puesto que determinadas fuentes científicas sitúan en enero de 2007 la fecha del hallazgo de un ejemplar hembra en las costas de Japón. Puede alcanzar una longitud de 4 metros y tiene un color marrón oscuro. El tiburón cobra o anguila, captura a sus presas, doblando su cuerpo y lanzándose hacia ellas, como una serpiente. Tiene más de 300 dientes como agujas, distribuidos en filas para evitar la fuga de sus víctimas. Las mandíbulas son largas y extremadamente flexibles, para poder tragar grandes presas.